nadie me paga para decir cosas bonitas, comportarse de una manera agresiva, bien implícito dentro de un soldado. Mejor mira para otro lado, que mi cara es vomitiva, centímetro a centímetro crecí desde crío, siempre sin sonrisa con el ceño fruncido. Vamos a reino de Fernando, que es el tontito. ¿Será que callante estúpido de ser listo? No me creo los cuentos, lo mismo con Cristo, sacerdote sinceridad, rapera adolescente mierda. En este camino estáis jodidamente perdidos. Cuando suicida iré es igual a un montón de tierra No sirvo para cantar, eso ya lo sé, tranqui my friend Directamente no sirvo para nada menos para los sí mismo Leo Mr. Wonderful y me deprimo He estado de 3, 18 años estudiando pegos que no elegí yo ¿Cómo no voy a sufrir la muerte de mi abuelo si para ello era el preferido, el favorito, el primero? Las palabrotas son dona, no leas entre líneas, a ah, mejor te bien las barras que se te escapan las ideas. Ah, sabes que odio las relaciones, pasado meses amargado de la mano de alguien que me tenía rayado y a veces, solo a veces pienso que nadie se la merece. Es demasiado egoísta para convivir con un solo retrasado. Ahora no llores ni esperes que me arrepienta. No te di flores, solo papeles y letras. A la mierda fui con furia, regresé para mostrarte el alfabeto. No soy un cabrón, ya avisé que estabas con un rapero Y vino su colega a tocarme los cojones pa' ligársela Señores, si tienen garra mejor sáquenla Venía por mí por la espalda pa' hacerme picadillo Que yo ya llevo un rato enseñando los colmillos Siento como afloran las ganas de rapear, de escribirme quedaré en coma así, pero enchufado a un beat. No esperéis ver mi boda, ni verme en la NTV Sino muerto en una fosa, pero habiendo sido feliz Si Ramírez no me cuenta un chiste no voy a reír Y una clic, alguien dio el gatillo al fin Qué pena que tenga peor puntería que yo Si me hubiese dado yo sería el primero en aplaudir Bro, ven con todo lo que tengas por ahí Actívate los trucos que yo no me voy a rendir en el caso de que mejores te ganas un pin Mi nombre es divertido pero soy agresivo como Fluffy Quedamos underground y se aparca papel Pero a un Ravenclaw le mola menrearse con libros Estoy en my house cada vez que agarro el micro Soy mi house detrás de Lisa Simpson si buscáis un coñito ah, Doy, soy, no lo veis gra Palmar la espalda por no hacer un face fan. Di quién es el rey ya, no es un Drake man Es un psicópata, hola la en contra de la ley va Yo no lucho por poner en el mapa puentes en ir Sino en contra de las banderas, todos somos la misma shit, bitch. El absolutismo mola cuando es impuesto por mí Inspiración, inspira hip hop, expira mi voz, respira sin flow Lástima, te activas las minas en mi campo de concentración Mejor si te piras, bro, con un cabreo de mil demonios Le rajo el cuello al puto folio Intenta curarme de mi fantasma y perder el arte que me arma Mi alma se quebró en varias partes a medida que la razón se volvía más grande La quiero perder y ser solo espíritu pero no lo conseguiré si me escupes bilis tú